экранда бизден алыстаган бир диктүү магнит талаасы көрсөтүлөт мындай талаа бири биринен бирдей аралыкта жайгашкан кайчылаштар менен көрсөтүлөт мен ага ток солго багытталган өткөргүчтү койдум сол колду магниттик индукциянын сызыктары алаканга кирип сунулган манжалар токтун агымы боюнча багытталгандай кылып жайгаштырабыз баш бармакты артка бүгүңүз ампердик күч ылдыйга багытталганы көрүнүп турат